lwa na ndugu yangu mkubwa Uparanya, na kwa heshima ya bwana Kioni, mimi niko na mambo, mat, mambo matatu peke yake. Jambo la kwanza, nataka ukiwa askari polisi ujue kwamba you can go to any heights in this world. Mimi mwenyewe nilikuwa police constable na nikaenda mpaka nikawa inspector wa polisi, na saa hizi mimi ni mwanasheria mimi ni profesa wa sheria, ninaandika my second PhD. I'm trying to tell the police officers something. Kabla tujaenda kwa mambo ya sava na kabla ile mambo, mnajua kwamba hata mimi kura 2.8 milioni iliibiwa. Kwa nini? Kwa nini nimeenda kwa baba? Kwa nini nimeenda kwa baba? Mnafikiria mimi ni wazimu? Mtu ambaye alinipigania mpaka nikasimama hapa, mtu ambaye alitupigania mpaka tukaketi hapa. Mnajua yeye alifanywa namna gani kwa seli? Mnajua yeye alipigwa wapi? Saa zingine mkiona baba akifanya hivi, mnafikiria nini? Hiyo yote ni yale majeruhi ambayo alipigwa nao na wale waliokuwa wanyayo, alafu kuna maumbwa zingine. Kuna umbwa zingine, semeni umbwa semeni dogi, wanaanza kusema ati Raila, hata they cannot pronounce his name, wanasema Raila, Raila kumanina zao. Wengine wako na kichwa kama ya ngiri na meno kama ya nyang'au, wanaenda kuongea mambo ya baba tumutu tuingine, hata nikiona naweza piga teke namna hii mnamjua hamumjui? Kwa kitu ingine kanakaa kama mafia usubuhi, kanaenda kusema ati, ati Raila is planning planning. Mama yako mnasikia, msikii. Nimalizie niendelee mambo ya askari. Askari saa hizi is the most deprived of person in the whole country. Askari anatumiwa kama mtumba, askari amenyumwa pesa zake insurance ya askari imechukuliwa, askari anakaa kama nyang'au. Baba, ukichukua serikali, tutataka askari pia waandamane na wawe na civil rights ya kugoma. Semeni askari wagome kwa haki yao. Inspector wa police ambaye ni graduate ama a graduate constable na graduate inspector of police walikuwa klasi moja. moja anakula mshahara ya inspector na mmoja anakula mshahara ya constable, na wako na jukumu ya kulipa help loan. Ukiona askari saa hizi ukienda kuishi mahali wana, uenda utembee mahali police officer stay today cut, utakuta nyumba moja na kaa askari sita. Askari wanafanya kazi bila allowances alafu wanaambia kwenda piga risasi. Kumani na zenu. Ya mwisho, ya mwisho, ya mwisho, nikisema kitu mnarudia. Wapokot oh, mnasema hey, Pokot, Marakwet, Samburu, Turukana, au sio binadamu badala ya kupelekewa chakula na askari na, na kiserikali wanapelekewa watu ya jeshi kwa ua Sitaendelea sana maanake mvua ni mingi. Semeni baba, na mtakuja Nairobi, hamtakuja. Asante.